toiveet toteutuvat dominoefektinä. Te toivoitte, me teimme. Domino leivotaan nyt ilman palmuöljyä. Pyöreää ei tarvitse keksiä uudestaan, mutta aina sitä voi parantaa. Domino Fatserilta.